Assalamualaikum So, apa khabar semua? Aku harap semua Alhamdulillah sihat Duduk kat rumah Stay at home Kita kena putih rangkaian COVID-19 Okay, kepada siapa yang baru dalam channel ni Aku Yasin Ron Kat sini aku banyak berlatih yang pasal digital marketing Okay, sebelum tu Baru-baru ni lah 2-3 orang dia tanya aku Weh Yasin macam mana buat live Facebook Menggunakan OBS Studio Ah macam tu So, kau bak mana kan banyak sangat orang tanya dan aku pun tak larat nak ni so hampa tengoklah video ni sekarang. Oh, sorry aku malah nak guna screen record. Ha, aku malah lah. Senang cerita. Okay. First, hampa kena ada Facebook fan page. Dia boleh kat personal page tapi aku sekarang aku nak fokus on fan page. Kena ada Facebook fan page hampa. Sebelum tu bolehlah like Yasin Amron dan subscribe Yasin juga kat YouTube. Okay. Dan kedua hampa kena ada OBS Studio kena install. Dia link nanti aku akan bagi kat bawah. Hang ah, saja OBS. OBS project aku punya OBS Studio tak tahu sebab apa ha ni sebab ni OBS Studio hangpa cari je kat group ni lepas install lepas apa install okey dua benda jangan ada Facebook dan OBS kat Facebook hang masuk live klik live lepas tu nanti dia akan keluar lah benda ni hangpa punya live punya ni lah template pun semua ni Okay And then Buka OBS pula Okay Ni aku default lah Aku tak mau detail sangat Aku just nak cerita Macam mana nak streaming Guna OBS Macam mana nak streaming Facebook Menggunakan OBS Ah ha, tu betul Okay tekan ni Aku buat OBS Streaming Guide Cik Guide nah. Tekan tambah Di eh, sini ada source Tambah Aku ambil uh, Windows Capture bila tekan Windows Capture ni dia akan ambil apa yang Windows hang I mean maksud aku apa yang benda folder hang tengah buka so basically kalau aku tengah buka ni OBS oh, Studio akan buka ni kalau aku minimize aku sembunyikan ni OBS oh, Studio memang dia jadi error lah dia tak boleh nak cari so aku buka balik dan OBS Studio akan buka faham so better guna Windows Capture kedua hanpa tambah audio audio input basically dah boleh dah pakai yang sedia ada tapi nak tambah secure tambah nampak ada degak ada, ada, ada dah tu mic aku tengah detect lah yang ketiga dan selalunya orang akan letak webcam siapa yang ada webcam laptop tekan video capture device tapi memandangkan aku punya laptop tak power so dia tak boleh keluar patutnya kat sini ada keluar muka aku tapi sekarang tak keluar so nanti hari sah letaklah kat tepi ni ok untuk start streaming pula hampa pergi kat setting apa Tekan setting. Ambil streaming. Ambil service. Ambil custom. Okey, untuk server. Perasan nak tadi dekat aku abang Facebook ni. Apa scroll bawah. Dekat live. Ah ni nampak benda ni. Server URL ni. Sini hampa kena hide lah. Jangan ni. Jangan tunjuk orang hampa hide benda ni. So, tekan copy. Paste kat sini. Sama juga yang macam bawah ni. Link Kopi. paste dekat sini pula string key punya ni paste ok lepas tu tekan apply tekan ok so basically dah settle lah streaming so tekan start streaming pergi dekat page apa bobo testing testing streaming aku tulis lah testing live streaming streaming lepas tu aku bubuh siapa siapa yang tengok ni share ni bagi lala <laughs> ni saja aja tak ada masalah hangpa nak buah ni basically apa yang hangpa nak stream hangpa tulis lah kat sini lepas tu go live dalam masa few seconds lagi dia akan ada so dari sini ha, ni apa boleh copy ni apa bagilah kat mana-mana group so sekarang dah tengah live lah betul tak basically dah tengah live lah ingat stream ni server URL dengan stream key ni kena hide tau supaya orang tak boleh tengok ok dah start live so apa hide apa punya ni lah sekarang ni ha, dia buka yang ni apa-apa lah buka lah ha, punya youtube ke ha, youtube lah basically nak secure so hang buat lah tutorial hang nak cakap macam mana apa semua ok itu saja tutorial daripada aku aku harap bermanfaat dan kalau bermanfaat tolong share dan subscribe itu saja see ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh